Indovina la rima o schiuma in faccia? Schiuma! <laughs> Piuma! Ok! Albero! <laughs> Gambero! Ok! <laughs> Panda boy! Playboy! Ok! Barbuto! Saputo! S saputo! Ho saputo! Banana! Bandana! Ok! Pantaloni! 4, 3, 2, 1.